Katos mitä täältä löytyy. Täältä löytyy helsinkiläisiä kunnallisvaaliehdokkaita. Moi moi, kuka sä oot? Moi, mä olen Hanne hän Luukkainen ja mä etsin täältä hyviä tuliaisia, kun mulla on kuusi pientä lasta, jolle mä oon tämmönen ylimääräinen varamummo. Ja oot varmasti se... löytyy jotain hyvää. Sä oot Helsingissä ehdolla, eikö vaan? Kyllä vain, näin olet. No mikä sulla on tärkeä juttu vaaleissa? No ihan sama kuin aina ennenkin, että mahdollisimman tasavertaiset palvelut kaikille alueille stadissa. Mahdollisimman tasavertaiset palvelut kaikille alueille stadissa? Kyllä. All right. Milläs numero sä ehdolla? 220. 220 Helsingissä. Hyvä numero, kyllä. Volttia. 220 volttia. Kyllä.